sekarang adem lawan kembang kembang menurut yang esmalu oh hmm. kados pundi bapa danyang dunawa telaman kados mekaten pun kaya niki mawon kula boten bakal wigawiki niki sing dadi kelilip niki wisanggeni sing dadi sangkrah niki wisanggeni kula pitados menawi kakang begawan manik maninten saged meratasi damel mekaten bapa leres sanget mila samangi kula nyun pamit tata-tata medal wonten ing pagelaran Jawi tumuli biwaraken dumateng sanggyaning gurwa kapuri ngepung mangkul binaya mangkepun wisanggeni ngger saged ampun ngantos brobole ngarep nggih menawi telu kados mekaten sedhiku ngismaken dawuh paman pati arya sangguni dimas karto marmo dawuh pangandika nggih anak prabu dawuh pangandika kang prabu mura kaki buparno sing padha gantung sebo hingsun bakal munggah ana madyaning sanggara pelanggatan karto marmo kula ninggi menawi telu kados mekaten sedhiko ngestaken dawuh kemareng kula nyuwun pamit medha wonten ing jawi suwun Indra ingkang Puspita Arum Kasiliringa Samirana Omri Sakar gaduh handani rokongas maweh raras renaning driyo eee dipun apangan dikinipun alindrung astino Prabu Duni Dono wigawiku sabdo pendito ratu soyo soyo pangan dikani nalindru sekat sabku dudan didatan miso malilo Chandra ni kaya dini mang tumetes ning kertas putih mboten saged binusek nalika semana Prabu Duryudana resa minggah wonten ing sanggar palanggatan pihak ngarsa tangkep rikalamun sinondro katingal wibawane Prabu Duryudana Prabu Duryudana. Minggah wonten ing Sanggara Palanggatan. Meminta marang anugrahing Gusti sing gawe urip. Sing digayuh amung katentreman marang dumadi kanthi kang winuwus Tunggil pampan sanis panggenane kelebet balunganing lampahan. Ing ngamoten pundhita punika manggen wonten ing pagelaran Jawi negari Ngastina. jawan manik manik oh, dikutang hati pangut kubayono, Bayono kados pundi kakang begawan delengane misangke niki dhewekan ning aku duwe kapercayan udur undurane mesti mambrah-mambrah yen ora luput wisangke niki anak Janaka sing patuten melawan Dursanala Dursanala ki putrane Bathara Brahma Brahma ki dewane geni mulane wisane nitis kelawan wisanggeni diarani kondang wisanggeni yo lingsanggeni para sanget tur niki bocah niku dewa penutup saged merantasi damel mulane palang apa ngatos-atos kabeh kurawa setunggal kemawon boten wonten ingkang mantun kelebet kula nggih kadang-kadang wani kadang-kadang ora tergantung batire akeh apa ora anggere batire semending ya ora wani anggere batire akeh ya wani wani wani wani wani wani mula sing kaya ngono yaiku mbayana tak gelak lakune jajal tak kumpulake barisanku saka pertapan pareng rukmi gelem ora gelemke bocah bakal tak ringkus saiki nek kandhane ora manut cetakon dosa ah, laras

kanjeng romo lundur sing kemenak eh ngeslaket dawa wah toko barisan gue merini kumpul Boleh kan kanjeng romo Oh. Walaupun kalam toko nyadu Lu sih kebenak karena kulaneng Gis di ngumpet menggung babar layar nyadung nebu nendang penak nonggon mulung guh layar iis nih kok nis klaken nebu di layar sentuh iis lo terbikin kok teman ho Kulo pun temenggung soro yudho nyadung nebu oh iya yeah. jagat ieu Dya Bathara jagat Pangestungkara. Brumangkara dawuh pangandika Kanjeng Rama Kalantaka dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Diwaji lan prajurku liya-liyane sing kumpulna namajari ngelun-alun bumi ngasina dawuh tinimbalan Pelemban dawuh pangandika Pelemban iki ngene Brumangkara pangandika Kanjeng Rama Wicerta mawelo-welo yen ta Duryudana ki kamigilan perkara Ngastina bakal dijaluk lawan wong Pandhawa. minangka dadi dutane para pendoki satriya saka telajulayaran wisanggeni ora perlu tak slendra kowe iki ngerti yen to wisanggeni iki dewa penutup bocah wingi sore delengani ning kaampuhane paribasan mungkuli sekabiyani bebayani iki bocah Lha sangat lajeng kados pundi mumpung iki dina durung adoh ing arep aku bakal rembugan kelan wisang geni ring kesinci tong ngastino gena tak gondeli ning aku duwini kapercayaan mesti iki mengko dadi marganing peperangan ana tembung rawe-rawe rantas malang-malang diputung budi sembah dari bunggu tak rambungi sedurungi kedisitan luwung disiti wisang geni durung adoh lagune tututi ringkus bondo ana madyane kalun alun supaya ora wani-wani gugat ing Astina. Ngerti, Bro Mangkara? Lho <laughs> niki. Para wadya bola sampun sami go ingati sawanci boten bakal muciwani bagus. Aja nganti katlompen, aja nganti ke bocah bro boleh Ringkus wisang gini, mangkat saiki deh. Alis! <laughs> 예. panggilanipun disanggeni wonten pundi manggon ana madyani alun-alun negara asri bang sisih kidul ayo tutupi lakon sanjing manut wah bayi kalan toko barisan maju ayo ah. ah. bangsaning yaksa bangsa bangsaning drawa saka pertapan marang rukmi Kirit lampir burukat kimpul Waton lanang seneke Gaman mangkat goleti Wisang gini kebentuk dimanggang Madeni ayo mangkat Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo yang betul-betul nyekel kaman. Ayo mangkat bisa ngeni dipateni ya. 恭喜！哎呀，哎呀，恭喜！恭喜！哇！啊啊！ Аж! Аж! Penggerana rambu abang ke pertanda mandek anak tulisan stop ya berarti mandek guyon maton sedila minangkani pundutane saibul hajat nyong arane sabar nyong duwini adi jenengane subur adiku subur ngeneh rembukan karo nyong aja dipelaroki kaya ngapa ngeneh 打这个！哦嘿。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adikku subur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakangku sabar Toke bombong ora kaya wengi iki adikku Oh gunung gede kalah gede nek ora tine nyong rika Kenapa wayangan kudu ditugel sedila Iya Mawi anak cara sabar subur Nyong jenengane sabar sampean jenengane subur Iya Ya termasuk ke cara papane ge filsafat utawa pendidikan nganggo tulade heeh ah, ah. iya wong anger kepengin subur kuwi syarat kudu sabar biasane wong anger sabar bakale subur nah mulane selingan lagu yang anggone sabar subur beres pada baik karo wilayah solo men anggar nang wilayah Solo mesti nganggone limbuk cangik gue abdi sekang kerajaan gue nah, adate kaya gue pada baik karo nang wilayah Banyumas ya ngere Banyumas gue orang anak acara limbuk cangik anane togok sarawita bener ning gandeng togok sarawita wis menjalar dalang sapa-sapa nganggo nyong kepengin apa-apa dewaki mulanya nganggone sabar subur sing penting pada bayi ya kak Iya. ah. Yeah. nah mandek sedela cerita-cerita mumpung ketemu karo warga masyarakat desa tumbal desa tumbal kecamatan ini kora luput monine soma kabupaten ini pemalang eh melune pemalang kan ah, ah. Yeah. tepatnya nang dalamnya bapak Ahmad Suparmin oh, okay. Iya, acarane kitanan. Oh, kitanan. Iya, mulane ditungakna muga-muga bocah sing nembe disunat cepet-cepet ndang mari. Nggih. Dadi bocah sing soleh mendem jero mikul dhuwur karo derajating wong tua. Bener sing perkarane jenengane wong tua niku swarga katon. Nah, bener banget. Nggih. Siki cerita-cerita sedela adikku subur. Keprimen Kang Sabar. Bahas bab perkara paklirane awake dewek. Iya. Oke, saya boleh hajat wayangan duet. Iya. Yeah. Nyong karo anak lanang. Jenjangan ya wayangan duet ke ora gampang. Ora gampang. Iya. Kudu bisa menyatukan perasaan dua menjadi satu. Saling tutup tinutup, saling melengkapi. Mm -mm. Jadi paribasan KB-KB sarwo sarwini ke mendukung. Contohnya kang. Lampu wis genah. kelir wis genah wayang saya saya nggenake nanggape wayang betul termasuk gamelan sound system pemusik ora ketang sinden bae kudune mendukung dan harus sama seragam dalang kudu pada seragam dalang ya pada belangkone ya pada suara keprak baik kudu pada kudu pada jagongan dalang ya kudu kembar lampu tutupe be pada mereknya kipas angin baik pada lulane jadi orang anak bedanya antara dalang kene karo dalang kono iya jadi paribasan nonton wayang dalang loro nih ngerasane kayak dalang siji betul nah, angele kan nangkono angele nangkono tur mesti kudu nganggo prolog eh, kudu nganggo prolog kan nanggape dalang nyong siji utawa mas Bima bimake banyumasan uh -uh. nyong kena dalang-dalang banyumas hmm. ning angger nanggape dalang loro kepeksa kudu prolog men imbang paklirane men ora jomplang iya kowe kaya gue betul sing pertama dan yang paling utama kula matur kanthi sanget dumateng Bapak Ahmad Suparmin nah ingkang sampun kersa nimbali kula sakan Cacandra Birawa saking Bunyumas nggih kula sowan wonten salah luput kula faktor sengaja mboten sengaja nggih nyun pangapunten hmm. niate kula mayang niku nyambut gawe tegawe sing bener-bener semangat tegawe sing semaksimal mungkin betul nggih lah ke suasana ini mendukung Mas Bima nggih Pak salatane ya terang mm -hmm. ya dhuwur Oh anggar wayangan dalang nyung kowe pancen ratake ambang gamelane pirang-pirang. Gamelane sekorat tiga wak kabeh. Toke senenge kliwat. Apa wengi kiana bintang tamu Bertabur bintang tamu malam ini. Iya, kiana bintang tamu sing nanggap sing ngersaknake Mbak Hiromi Kana ke pesinden sekang Jepang. Hiromi Kano. Iya. Hmm. Hiromi Kano ya. Oh, tapi yang cara Banyumas Kanas ya. Jadi Harama Kana. Ya, Jadi bedanya yang kono antara Banyumas dan Solo itu memang selisihnya hanya O. Ah, hanya A sama O. Jadi nyong kepenake ngundangnya Hiromi Kana. <laughs> Hiromi Kana. Ya, ya wis apa bae wis. Jane sing bener Kano nggih. Iya, oh, bocah kok rainnya kayak sinden galuh ya. <laughs> <laughs> dan luar biasa ingat atasnya wong Jepang be bisa nyindir cara Jawa nah iya ki aslinya sindiran keras dan temenan kudunya ngerwong Jawa padat mikir kudunya bisa wong luar baik bisa in anu apa ini Jawa pemanin wong Jawa kok ngerti orang bisa bahasa Jawa tak kayak ngelumput kayak khususnya karo sindir-sindir generasi muda mas Bima betul sekali agar sindir-sindir bawakan sindiran ya kayaknya yang ngerti ini khususnya tunggulan sini jing nom nom yeah. aja mong tayang goyangan dompet goyangan dompet ah ah ya tapi Dadi sekali-kali sinden muda ya ular kambang. Tur generasi-generasi penerus bangsa kuwi kudu ngerti kebudayane dhewe kan. Ah mulane kuwe. Kala-kala malah bocah-bocah siki lebih seneng budaya sing kae sing apalah sing warna-warna kaya kae lah nanti ora ngerti paring budayane dhewek. Mulane siki anane pak wayang kulit kenadarani wayangan spektakuler kiye. Hmm. Ngayo bareng-bareng dituntun diarahna bahwa nih awake dewek Indonesia khususnya gue melebihi segalanya betul wayang kulit niku mencakup segalanya kok kang mulane carane kepriwe ngaren si nonton gue seneng mm. nah, seni itu harus berkembang budaya itu harus melestarikan seni itu indah ya dalam arti seperti ini Mas Bima Ribon. Siki menyajikan wayang yang nomor satu pertama kali dilihat adalah gebyar gebyar panggung gitu ya, hmm. gebyarnya sing apik yang perlu lambune mendukung mendukung angkat zaman gunakan patroma iya yeah. angkat siki nganggone bangsa niki moving elokin nganggo lampu-lampu elokin ah, kan wis mendukung mon mendukung nah tadi dideleng dok wis semringah betul nah, gamelane sing apik di braso men melong tambahi gamelan bali alat musik semua masuk termasuk ah, ah. alat musik orkestra juga masuk di dalam wayang jadi api apa pakai dewek sih yang nggak wayangan tulisin deh kok nganggone bangsane kayak kelambi sing ngerawak kerawek burung tadi iya kayak mengko mesti paklirannya kotor kayak malah ngerusak budaya kak mm -hmm. jadi yang ngerana sindi sing kelambine burung tadi lu mau nanggape orcen utawa campur sari utawa dangdut betul anggar wayangan ya sindi ini sing main yang nganggo sanggulan kaya kia kaya kia nganggone nah. kebayang termasuk mbak anu apa ini Hiromi Kano mbak Hiromi kanak. Iya. Kowe hmm, ngarep ngadeg ora gelem. Kowe jenengane sopan ah, santun. Nah, sopan. Iya. Tapi kadang-kadang yang ngelumi karo sing nanggap anger sindene ora ngadeg kowe kala mangsa ora weruh jane. Iya, betul. Anger ngadeg kan dadi weruh. Mm. Nah, mulane siki nyong mun didhawuh karo sinanggap ora keteng siji kudu ana klasikan ngojari sinden Jepang sing kon nembang. Perkarane bayalane wis larang-larang. Larange ora umum. Iya. Karo dalange be sindene larang sindene. Eh, wis deret-deret sekang Jepang mari ngene sih. Inyo ngarep takon ya Bim. Amen. Oh dari sampean. Nun sewu Bu Sinden dicekel mike Sinden saking Jepang. Aran wong kowe yune ora lumna-lumna. Ya wong apa boneka ya Kang? Hah? Wong apa boneka? Biasanya ngger wong Jepang pancen putih-putih. Iya. Halus-halus, hmm. mulus-mulus beda karo wong Indonesia utawa Banyumas. Amen sih. Mulang saya kalang mangsa sing diangane mata kelombok nang kene Mas Bima. Pripun? biasane ki biasane nyong cerita biasane lho hmm. sinden yeah. tuli anger urung dandan iya yeah. anger urung dandan nyong tau menangi dewek hmm. nah pokoknya kaya ya gembus lah hmm. sih bisa aneh aneh lah iya anger urung dandan kan pipinya nasing beragal ana sing porak-parek raine ah. mangsa sing wadonang rambuté dawa ya tumatrok wah ning kocapang wis dandan kaya kilo kaya bentongor mlese wis ora umum-umum hmm. sing maune randam anak 5 paribasan bekaton perawan pancen ta iya pancen mulane hmm. ya beda beda karo yaga yaga iya iya angker nang rumah hmm. pegawai nenek tukang deres tukang deres iya nang kene ngerti deres apa sih oh, oh, tukang arir. tukang yes, arit tukang arir, iya, hmm, iya. tukang arit ini ngangger skot sapa nyekel tabuan wonge meneng jadi memet kus katon wibawa banget persis tukang copet <laughs> ya sih ngomong kowe dong hmm. iya Sugeng dalu Mbak Mbak Hiromi Kana. Sugeng Dalu. Angge ah, ah, ah. dan penjaringan itu tepatnya sekarang domisili di mana Mbak? Niko teng Solo. Oh teng Solo. Niki nun sewu gipu kulon niku kupingnya mantan budek, tadi lengan di keamanan. Volume neti ditambahi dikeraskan anggar kula mandan budek anggar nika budong masalah budhong raimu <laughs> jangkal nemen nggih eh. dados dados samangke wonten Solo Solone Solo wonten Bang Pundi Gang pinten Bu Kula Solo nggih nanging sampun termasuk Karanganyar oh, pas, Oh Karanganyar eh, pas berbatasan Solo Karanganyar Oh Karanganyar niku wonten dalang kondang niku guru kula Ki Mantep Sudarsono. Nggih. Saking mriku caket. Sanes niku kan wetan nggih, wetan Solo kula oh. lore. Oh lore. Oh. Ngomong ngomong lore kaya luwes temen ya. Lore. Anggar wong Banyumas tuli anggar ngomong lore kowe ya. Lore anggar sampean lore. Lah ate nang ayu temen pe. <laughs> Mbak Giro Mikano. Nggih. Kon banwa. Pripun? Kon bawa. Kon bawa ya kena, kon bawa ya kena cangkem-cangkem nyong iki. Oh, bahasa Jepang to Oh iya, saya Jepang. Saya lama di Jepang di sana tiga tahun saya di sana. Dia anak saya itu dulu kuliah di Jepang. Kuliah di Jepang saya dulu. Kuliah Jepang. Oh iya, iya, betul. Lihat lihat lihat rainya itu kan rai iya. Jepang kan. Saya dia dulu di Jepang tukang copet. Iya betul sekali. Dulu. Tukang copet setore maring ramane nyong ya Apa iya? Iya. Selamat malam Mbak Iromi Kano. Hai, kumbang Mbak. Ah, ah, oke. Datang jam berapa ke sini? Tadi? Iya. Datang ke sini? Iya. Sini setengah songo nggih. Oh, setengah songo. Naik apa? Naik apa? Gokar. apa? gokar gokar gokar gokar gue oh, sejenis gokar oh iya nun dewa kena kuping anak gue butik bang berarti ngerti ini nunggang dokar dokar niku jaran terus rodane loro niku mau ini dokar cara pembanyumas oh, nika pandian pendidikannya nol kecil sangat gitu. uh, beda dengan saya. Kalau ah. saya biasa naik taksi gitu. Kalau dia memang dokar dia. Lah, gitu. kunyuk tak kunyuk kan ora ngomong ayu kayak kae. <laughs> Iya, iya, iya, iya. Ya. Ari kado. Temung ini kayak galuh kan. Oh, ala iya, iya, iya, Mbak Anu, Mbak Anu sahabat jengane? Mbak Galuh, Mbak Galuh. Niki kula nyuwun lagu niki pundutane Saibul Hajat niku lagu selendang biru. Ah, tapi ndak usah pakai berdiri duduk aja. Hmm. Lagune selendang biru mangke wonten acara goro-goro nyuwun lagu kutut manggung. Nah, tuwin lagu Sri Huning Mustika Tuban. Mau sampun. Ah, mau Sri Huning sampun. Lah niki kantun selendang biru. Ha. Eh, um. Selendang biru songo nggih, mangke koro-koro mawon. Nggih songo saged, 6 nggih saged. 6 kan kami sami kali songo, diwalik kan diwalik mawon. Kala masa malah para ya kaya kene ku senenge 69. Aduh, Biro Mikano. Lendang biru nggih. Oh nggih. Ah, Songo mboten oh, napa-napa, Mbak. Pripun? Songo mboten napa-napa. Nggih. Nggih, ah. niki sampun ACDC kok. Tapi niku kukur to? Kukur Kukur Oh, eh? kur. Ah, iya. Kur bisel. kol. Kol, iya. kol. Kor. Kor. Kor. Kor. Kor. Kor. Kor. Kor. Alias gatel. Nah, niku jenengane kukur-kukur. Iya. Sami-sami kali daerah mriki, Mbak. anggar teng daerah mriki tlembuk niku panganan. Anggar teng mriku tlembuk niku nggih panganan. <laughs> Anggar teng mas tlembuk niku begenggak. Nggih, ayo niku. Monggo-monggo selendang biru nggih. Monggo bukake saking bonang nggih Pak Andi. Monggo, tapi selendang biru monggo. know me Sí, biasa pokoknya punya Mbak Hiromi. Hiromi Kano. Dan hebat sekali. Arigato gozaimasu. Ya. Sami-sami, みさみありがとうございます。ありがとうmeyoso. Alah, kepret tuli. Iya, kan sama-sama terima kasih. Iya, iya. betul sekali Jan. Aduh, luar biasa. Anu lo, koco eh? mripate lo. Apa? Oh, hmm. kacamatanya kan iya kan. Oh, iya bagus hmm. sekali itu. Bagus sekali. Oh, bagus. Iya, bagus, bagus. Suka. Wah, oh, iya, iya. suka. Oh, saya suka sekali. Lah, melu-melu. Kaprok sisan. iya oh sampean lo mor warna-warna kon hara kiri lu hah? hara kiri siapa gue? takon karo kae kaya pokoknya goblok sampean nyong nyong nyong orang suwe nang jepang sih orang ngerti bahasa jepang bin satrian nggih, Mas. Ah, iya. Zaman satria. Uh, kiri itu bunuh diri khas orang Jepang nggih. Oh, Mbok gitu ya. enten kelentu, oh, nah terus iya. ketahuan niku nggih hara kiri. Oh, gue ya sampean ngertine hara kanan. Iya. hara kanan tuh hara tengah sangat ini. Iya. iya. Oh ya, anu Mbak, anu makanan khas Jepang itu apa ya? Anu cimblung, Makanan khas Jepang. Makanan khas. Iya. Makanan khas Jepang niku eh. anu apa jenenge nggih ya, sushi sushi niku apa sushi sushi oh, oh. sushi, nek kula senenge susu Lah sampean ngerto susu hmm. ngerto susu susu tau Ya ngerti wong duwe lah. Ya ora. Apa sih? Susu adalah orang pintar. Lah susu itu eh, orang pintar. Oh iya. Nih susu niku iwak mentah. Iwak mentah? Nggih. Yeah. kanibal ya. Eco sang. Dene iwak mentah. Nggih. Oh. Eco enak enak enak. Yeah, enak, oh, enak. sangat. Oh, iya. Yeah. kadang-kadang wonten Jepang niku ora mudeng kaya ana panganan sing tuli ora dimasak terus dipangan bae napa enak niku. Nek iwak mentah nggih. Enak. Enak. Eco enak. sangat gurih oh. sangat. Lah labane kali napa? No, lalapan labue, labue, apa lauknya apa lauknya lauknya apa hmm. itu Lauk, ah. kan iwa niku oh, iwa, oh, iwa mentah niku loh ngomong labu kurang ngerti anggar lauk nah iya aja labuk hmm. eh, sami toh pripun eh sami toh lauk Iya sami Gih, sami iya ya itu sami, sami. angger labuk niku nggih hmm. Hmm, lawuk niku gurune Mas Bima. Nah, niku lawuk. Belajar bahasa Jepang apa primen lan soalnya soalé arang Nanti saya buka YouTube dulu masih belajar aku ya. Saya benar-benar enggak tahu bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepangnya selamat makan itu apa, Mbak? Selamat makan. Iya. Mesia gare Oh. Apa? Mesia gale. Mesia. Tapi niku Are. niku mempersilahkan ke orang. Oh, untuk orang. Nah, kalau hmm. mau makan sendiri selamat makan, oh. selamat makan itu hmm? itadakimas. Oh. Benten-benten. Benten-benten. benten Benten pendem. Benten pendem. Kalau selamat datang itu apa, Mbak? Irasshaimase. Irasshaimase. Nggih. Selamat datang di grup kami. Hmm. えー、私たちのグループにようこそ。ラプリポン。tak tonton mah gundo-gundo mah elok pagi kita foto-foto dan patung-patung tahu patung-patung <laughs> tahu patung-patung hmm, enggak no no iya. no no no urung arif nah, berarti orang ngerti ke apa bahasanya Jepang wakarimasen Oh. Oh, isi. Oh. Ge ge ge bahaya ge. Apa sih? Makan iwak seng. Ngawur. Oh, itu ya. Iya. Umur berapa, Mbak? Kula. Iya. Hmm. Di zaman pinten? Kayaknya sih Ati Mbak Hiro Mikano hati-hati hmm. ini tuh eh, uh, laki ya eh laki ya lelaki buaya darat hmm. Iya. Buaya darat dasmu eh, hati-hati ya ya ketinggalan hmm. jenengan tas adik lo. wah masa uh, masa iya berarti kalau saya umur 40 berarti penjenengan 41 eh. <laughs> Aduh. kepala lima. Hmm, hmm. Kepala lima? Yeah. Wow kok masih muda sekali ya berarti termasuk Waduh, gak habis pikir saya kira kamu itu umurnya 25 mbak Allah. iya 25 kalau sebelah anda itu masih 50 sudah iya 50 Loh, mbak mbak hmm. Hiro Mikano maaf iya. kalau di sini makannya ya eh, makan apa itu kalau di sini doyan makanan sini iya favorit Makanan sini maksudnya? Iya, iya. Enggak, penjengan sukanya makan apa? Di Jawa gitu. Iya, di, Indonesia. Di Solo, ini kalau paling senang ini jangan gori. Jangan gori. Oh, ketawa. Oh, katanya gudeg, gudeg, gudeg. Bukan, Nes. Jangan gori, kali gudeg ini benten. Di santan apa di oseng? Di santan, iya pakai santan, itu. Oh, oh, santan. Oh, Bisa masak sendiri. Nggih, saged. Oh iya. Saged, saged. Udah berapa lama di Rotak, tak tak kono kono kono. Yang mana? Takon-takon ngercang tak. Sing arep nyungun mari nganang ngecuk kok. <laughs> Numpak apa numpak e? Ngono. Numpak pesawat ben dlitik ora Jepang. Pak Tanah. Bocah wong iki jeneng ora endi kok. Anggarannya mah gitu neng orang nih. Ora bae lah. Ayo berdiri gini orang ora lumrah murah. Ya perilaku kebebasan Bim. Jangan kayak gitu dong. Ini kode, kode. Aduh, aduh. Iya kan, Mbak? Boleh saya tanya? Oh, boleh. Ya, Saya mau tanya kembali ya. Iya. Anu, memang Banyumasan, ya. bayangan Banyumasan itu seperti ini ya. Iya ramai. Ya. Terus saya uh, sudah 20 tahunan di ya. Jawa juga. Uh. Sepertinya warna suaranya ya. dalang ya. Banyumas sama eh, Banyumas, Jogja, Solo. Solo. Beda-beda ya. Beda. Beda kan? Beda, sekali. Jenengan sepertinya ciri khas. Iya. Oh, iya. Beda, gitu? gitu? Suaranya seperti seng bodol. <laughs> Gini ya, Mbak. Kalau wayangan Gagrag Banyumasan Gih. itu memang suara karakter wayang itu satu dan bersatu itu beda. Gih, hmm, beda. Ya. Contohnya wayang Wisanggeni, Antasena, Bawor, Garing dan sebagainya itu beda-beda. Beda-beda. Iya, iya kan bisa merasakan kan? Iya. Ya seperti perasaanku terhadap dirimu lah. Iya, iya kan? Iya. just goodbye itu kalau kalau wayangan gagrak solo kan wayangan satu dan satunya kan hampir mirip hampir sama kan oh berarti lebih lebih ada perbedaan yang ya, jauh ya, gitu ya iya beda ada, ada. dan kalau wayangan Banyumas itu rame dari sore nyampe pagi ya, itu iya, rame, terus rame sekali ya kan oh, rame ya. Terus termasuk kan? ini yang beduk itu kesini ya rame iya iya ya, satu lagi ya Pak Dalang oke okay, mana gimana terus hmm. ano tadi juga itu waktu pas serepak Iya. Ada serepak Solo. Iya. Iya, langsung gitu ya. Anu mm -mm. serepak Solo. juga Oke, okay, sampah. Iya, iya sampah, iya sampah. sampah. Ngerti ngobos sih ya, gue kok. ngapunten, ngapunten. Oh iya, iya gimana, gimana, ya, gimana. Nah, hmm. kalau Solo ya, kalau ya. Solo itu waktu mau mulai serepak juga sampah. Iya. Dan It, eh, itu sudah dialog itu sudah berhenti semua. Oh iya, kalau aturan di sini kalau itu sesek harus berhenti. Tapi kalau di sini di mm. Banyumasan yeah. itu sudah walaupun mulai serpek atau sampah, -hmm. dialog di wayang itu masih Tetap, diturun. Masih. Oh. Iya, iya, iya betul. Oh. Tapi kan oh. iramanya agak pelan. Iya, iya ya, iramanya iya, iya. agak pelan. Pelan terus mantan lirik. <laughs> iya. Uh, <laughs> <laughs> Aduh, aduh, aduh, Jan. Iya, iya. iya, iya. Hanya menarik itu saja pertanyaannya. Menarik sekali. Oh, menarik ya. Menarik. Iya. Oh, kalau gitu besok ke rumah, ke rumah Bapak Kuku aja. Oh, gitu. Iya, main-main sana tanya-tanya tentang itu kan cepat meteng sampean. orang kayak yang Mas, Pak. Besok, besok Agustus itu ya teman-teman saya tapi masih Eh, S2 di yeah. Jepang uh-huh. itu mau mau datang ke Indonesia untuk oh, datang meneliti. aja ke rumahku. Ya, terima iya, kasih banyak ya. ya. Itu di iya. Banyumas Pak Dralang. Mau yeah. rumah yang mana? Yang Banyumas atau yang satu? Oh, ya. yang metu.